بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أهلا بكم جميعا مجددا مع الدرس الثاني من دروس كورس تعليم أساسيات النحو العربي كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف كيف يمكننا درسنا في الدرس الماضي كيف يمكننا أن نفرق بين الاسم والفعل والحرف باعتبار أن الاسم والفعل والحرف هي أقسام الكلام الثلاثة وهنا نعود فنتذكر ما قلناه في المحاضرة السابقة بأن أي كلمة عربية أو أننا عندما ندرس قواعد النحو نسعى لتحقيق هدفين اثنين الهدف الأول هو ضبط أواخر الكلمات العربية ضبطا سليما بالحركة المناسبة ثم الهدف الثاني هو كيف يمكننا أن نركب من مجموعة كلمات جملة مفيدة تركيبا سليما لغويا ليس فيه أي خطأ لغوي أو نحوي إذا الآن سندخل إلى الإعراب والبناء الذي من خلاله يمكننا أن نتعرف على كيفية ضبط أواخر الكلمات العربية ما هي العلامات التي يمكن أن نضيفها أو نضعها في نهاية الاسم الفعل الحرف هل هذه العلامات تتغير عند تغير موضع الكلمة هذه في الجملة سنعرف ذلك أولا الإعراب ثم سننتقل إن شاء الله في دروس اللهفة إلى البناء وحالات البناء بداية الاسم والفعل والحرف الأسماء معظمها معربة بمعنى أنها تتغير حالتها الإعرابية رفعا ونصبا وجرا أما الأفعال فليس لدينا من الأفعال معرب إلا الفعل المضارع فقط وهو ما سنتناوله بالشرح سنتناول في هذا الدرس بإذن الله تعالى حالات الإعراب الثلاث وكيف يمكننا أن نسقط هذه الحالات الإعرابية الثلاث على الاسم وعلى الفعل كيف يمكننا أن نضبط أواخر الاسم أواخر الفعل في حالاته الإعرابية الأربع وسنبدأ بإذنه تعالى الحالة الأولى هي حالة الرفع حالات الإعراب أربعة الحالة الأولى هي حالة الرفع الحالة الثانية النصب الثالثة الجر الرابعة الجزم سنرى من منها يختص بالأسماء ومن منها يختص بالأفعال فلاحظ معي للأسماء الرفع والنصب والجر بمعنى أننا سنجد الاسم إما مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أما الأفعال فسنجدها مرفوعة أو منصوبة أو مجزومة لأن للأفعال حالات ثلاث إما رفعا أو نصبا أو جزما إذا هناك فارق لا يمكننا أن نجد اسما مجزوما كما أننا لا يمكن أن نجد في اللغة العربية فعلا مجرورا سبقه حرف جر ظهرت عليه الكسرة فنستبعد الكسرة من الأفعال كما أننا نستبعد السكون من الأسماء المعربة وهذا يعني أننا سنجد في اللغة العربية الأسماء أولا إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة بينما نجد الأفعال طبعا الفعل المعرب منها وهو المضارع إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم لأن الماضي والأمر مبنيان وسيأتي توضيح ذلك في شرحنا لحالات البناء نأتي إلى الحالات الإعرابية وعلامة كل حالة أولا حالة الرفع طبعا الحالات الأربع الرفع والنصب والجر والجزم لكل حالة من هذه الحالات علامة أو علامات خاصة بها إذا كان الاسم في حالة رفع فإن له علامات خاصة به وإذا كان في حالة نصب يكون له علامات خاصة به وهكذا أولا حالة الرفع الرفع له أربع علامات العلامة الأولى هي الضمة وهي العلامة الأصلية العلامة الأصلية للرفع الضمة طيب أين نجد الضمة كيف يمكننا أن نضبط الكلمة أو آخر الكلمة برفعا آه، بالضمة في الحالات التالية الحالة الأولى الضمة تكون علامة رفع في أربعة مواضع أولا الاسم المفرد مثل الاسم اللي موجود هنا عندنا مكتوب باللون الأزرق وهو الوزير في مثال قدم الوزير هذا المثال أي اسم مفرد إذا كان في حالة رفع فإنه يكون مرفوعا بالضمة الظاهرة أو الضمة المقدرة على آخره جمع التكسير في مثال تفوق الطلاب الطلاب جمع تكسير مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره طيب نعود للمثال الأول قدم الوزير ما إعراب المثال؟ طبعا الجملة هنا جملة فعلية مكونة من فعل قدم وفاعل الوزير فقدم فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره الوزير فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره السؤال الذي يطرح هنا لماذا رفعناه بالضمة الظاهرة على آخره لماذا رفعناه بالضمة لأنه اسم مفرد إذا الاسم المفرد إذا كان في حالة رفع تكون علامة رفعه هي الضمة جمع التكسير تفوق الطلاب الطلاب جمع تكسير سنأتي إلى توضيح إن شاء الله جمع التكسير في دروس قادمة آه، ما أريدك أن تفهمه الآن هو أن جمع التكسير يرفع بالضمة الظاهرة على آخره وعلى أن الضمة علامة رفع في جمع التكسير لو وجدت جمع تكسير وهو في حالة رفع فاعلم أنه يرفع بالضمة فلاحظ معي مثال هنا ما إعراب كلمة الطلاب الطلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره جمع المؤنث السالم جاءت المعلمات المعلمات جمع مؤنث سالم لأنه دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده وإعرابه هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره من المواضع التي تكون فيها الضمة علامة رفع الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء يعني إذا لم يتصل به ضمير من الضمائر من الضمائر التي تتصل بالأفعال المضاء بالأفعال مثل آه، تاء الفاعل يعني آه، مثل تاء الفاعل مثل نون النسوة واو الجماعة يصومون مثلا فلاحظ معي هنا المثال يصوم أحمد يصوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ويكون هنا قد أدركنا أن الفعل المضارع إذا كان في حالة رفع فإنه يرفع بالضمة الظاهرة على آخره بشرط ألا يتصل بآخره شيء يعني إذا لم يتصل به واو الجماعة إذا لم يتصل به آه، ألف الاثنين إذا لم يتصل به ياء المخاطبة فهو يكون في حالة رفع وإذا كان في حالة رفع فإنه يرفع بالضمة الظاهرة على آخره العلامة الثانية هي الواو طبعا الواو علامة فرعية أريد أن أنبهكم إلى شيء مهم ما الفرق بين العلامة الأصلية والعلامة الفرعية؟ العلامة الأصلية تستخدم في أكثر المواضع يعني عندما نقول مرفوع بالضمة ده يعني غالبا لكننا أحيانا نقول مرفوع وعلامة رفعه الواو فمتى نقول ذلك؟ نقول ذلك في موضعين الأول هو جمع المذكر السالم كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون إذا جاءك المنافقون المنافقون جمع مذكر سالم لأنها دلت على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون على المفرد المنافق زدنا عليه واو ونون أصبح المنافقون إذا هي جمع مذكر سالم طيب جمع المذكر السالم إذا كان في حالة رفع فإنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة ونقول هنا جاءك فعل ماض مبني على الفتح والكاف كاف الخطاب آه، في محل نصب مفعول به المنافقون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم من الأسماء أو الموضع الثاني التي تكون فيه الواو علامة رفع هي الأسماء الخمسة وهي أب أخ حم فو ذو مال يعني ثم بشرط حذف الميم وذو مال طبعا الأسماء الخمسة هذه يا شباب الأسماء الخمسة لا تكون مرفوعة بالواو إلا إذا أضيفت إلى شيء بعدها إذا أضيفت إلى ضمير فنقول أبوك إذا أضيفت إلى اسم آخر نقول أبو ذر أبو هريرة فلاحظ معي قام أبوك الشاهد من المثال أن أبوك هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة إذا تذكر معي على أن الواو علامة رفع لكنها علامة فرعية بمعنى أنها تكون في موضعين محددين فقط لا يمكن أن نعمم هذه القاعدة أن الواو هي علامة رفع في كل الأسماء مثلا ننتقل إلى العلامة الثالثة بعد أن تعرفنا أن الضمة هي العلامة الأصلية الواو علامة فرعية العلامة الثالثة هي الألف وهي أيضا علامة فرعية فأين نجد الألف كعلامة رفع لاحظ معي تكون الألف علامة رفع في موضع واحد في المثنى يعني ايش المثنى المثنى ما دل على اثنين او اثنتين التقى الفريقان دل على اثنين تزوجت البنتان دل على اثنتين فالمثنى هنا رفع بالالف نيابه عن الضمه ما اعراب المثال التقى فعل ماضي الفريقان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى ومثله البنتان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى وهنا نكون قد أدركنا العلامة الثالثة أنها الألف علامة فرعية تتذكر ليش علامة فرعية لأنها تستخدم في موضع محدد وهو المثنى تكون علامة رفع في المثنى فقط ننتقل إلى بعد أن عرفنا أو تعرفنا على الضمة والواو والألف الآن نريد أن نتعرف على العلامة الرابعة والأخيرة وهي ثبوت النون علامة فرعية طبعا فمتى تكون ثبوت النون علامة رفع تكون ثبوت النون بمعنى بقائها علامة رفع في موضع واحد متى؟ في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة بمعنى في الأفعال التي نسميها في يعني في النحو الأفعال الخمسة هي الأفعال التي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة نسميه فعل من الأفعال الخمسة وهذه الأفعال الخمسة علامة إعرابها هي النون ثبوتا في الرفع وحذفا في النصب والجزم كما سيأتي بيانه هنا أريد أن تنظر معي إلى الأمثلة الموجودة الثلاثة الأمثلة الموجودة لدينا هنا المرشح المرشحان يتقدمان في الانتخابات في معنى الفعل يتقدم الفعل هذا اتصل به ألف الاثنين وهو ضمير التثنية ما إعرابه؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل المجاهدون يحاربون أعداء الله إذا في معانا فعل آخر هنا الذي يحارب فعل المضارع يحارب اتصلت به واو الجماعة الذي نسميها ضمير الجمع ما إعرابه يحاربون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة كيف عرفنا أنه من الأفعال الخمسة؟ لأنه اتصلت به واو نسميها واو الجمع أو واو الجماعة إذا في المثال الثالث أنت تصومين يوم عاشوراء تصومين فعل مضارع أصله تصوم أضيفت له اتصلت به ياء المخاطبة ضمير المؤنثة المخاطبة يعني عندما تخاطب فتاة فتقول لها أنت تصومين يا المخاطبة اتصلت بالفعل المضارع فبدلا من أن كان يرفع تصوم كان يرفع بالضمة لو ما اتصلت به ياء المخاطبة أصبح يرفع بثبوت النون أي بقاء النون في الفعل وعدم حذفها تصومين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة كيف عرفت؟ لأنه اتصلت به ياء المخاطبة إذا الآن انتهينا من حالة الرفع حالة الرفع تكون في الأسماء وأيضا تكون في الأفعال المضارعة حالة الرفع لها أربع علامات هي الضمة العلامة الأصلية و الواو وهي علامة فرعية والألف وهي علامة فرعية أيضا وثبوت النون وهي علامة فرعية أيضا هنا نكون قد انتهينا من بيان حالة الرفع وعلاماتها سننتقل إن شاء الله في الفيديو القادم إلى توضيح وشرح حالة النصب وعلاماتها ثم حالة الجر ثم حالة الجزم وبعدها سنأتي إلى البناء وندرس من خلالها الأسماء المبنية والأسماء والأفعال المبنية وما هي علامة بنائها هذا كله من أجل أن نحقق هدف كيف نضبط أواخر آه، الكلمات العربية ضبطا سليما هذا نتعلم من خلاله لأننا نتجه الآن نحو آه، باتجاه النحو التطبيقي لا النحو النظري الذي آه، أصبح معضلة مشكلة فالنحو دراسته ممتعة ما عليك إلا أن تتابع كل الفيديوهات وبإذنه تعالى ستحصل على الفائدة أنبه إلى أني أرحب بكل تعليقاتكم مقترحاتكم في التعليق على كل فيديو كما أني آه، أرحب بكل من يريد أن تشرح له آه، نقطة معينة فكرة محددة درس محدد في النحو يضع يعني تعليقا في نهاية أي فيديو أنا سأطلع الفيديوهات ثم سأقوم بشرح كل آه، يعني ما أستطيع أن أقدمه لكم بإذن الله تعالى لا تنسونا من خاص دعائكم تابعونا في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته